السلام عليكم وعليكم السلام أنا محمد أنا بن أنا رنا أنا تينا أنت بن أنا بن أنت تينا أنا تينا أنتم رنا وبن وتينا نحن رنا وبن وتينا هو محمد هي رنا هم رنا وبن ومحمد نحن رنا وتينا ومحمد وبن مع السلامة